Κόμμα Πειρατών Ελλάδας. Ψήφισε εσένα. Είμαστε νέο κόμμα. Δημιουργηθήκαμε εδώ και περίπου τρεις μήνες. Δημιουργηθήκαμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Έχουμε μάθει τώρα βέβαια τι εστί πολιτική και πολιτική με όμικρον γιώτα και ήττα. Τώρα είναι η στιγμή νομίζω που πρέπει να σταματήσουμε να καθόμαστε και απλώς να αποδοκιμάζουμε. Είναι ώρα όλοι να ασχοληθούν και να πάρουν ευθύνη της ζωής τους και του μέλλοντός τους. Πάλι τα ίδια. Για πρώτη φορά ψήφισε εσένα, κόμμα πειρατών Ελλάδος. Μαριά, διαβάζω το πρόγραμμα των πειρατών, με ενοχλείς. Καλά, ναι. Το πολιτικό σύστημα είναι σαν να έχει ανέβει σε ένα πύργο και έχει πετάξει τη σκάλα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τους πλησιάσει. Εμείς οι πειρατές αυτό που θέλουμε είναι να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε πολίτες. Δεν είμαστε ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Υπάρχει μια άλλη γραμμή. Το κόμμα Ελλήνων πειρατών.